a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou de publicar um relatório: Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, Ambientais das Pessoas Afrodescendentes. Muito importante as recomendações que esse relatório traz, em especial garantia do direito à memória histórica do povo negro nos seus mais diversos territórios, os, te os territórios da diáspora. Los estados deben implementar medidas especiales para asegurar que las mujeres afrodescendientes tengamos una vida libre de violencias y asimismo combatir las diferentes formas de discriminación agravadas que nos impactan de manera diferente. Y prevenir la usurpación cultural de sus prácticas ancestrales propias, así como el respeto y reconocimiento de los diferentes sistemas de justicia propia afrodescendientes en la región adoptar medidas para prevenir afectaciones en los recursos hídricos de territorios de comunidades afrodescendientes, tanto por parte de actores públicos como privados. que Macanía, más política de educación, lo mismo que política en educativa e intercultural. Va más gente prieto aprender, lo mismo que más gente trivial con perspectiva interseccional, así na que tú ten que poner tu cuenta, ma paraje risuto, ma tierra risuto, ma lengua risuto, ma necesidad risuto. Que los estados deben adoptar medidas de reparación integral para personas afrodescendientes y comunidades tribales por las graves violaciones a los derechos humanos basado en la discriminación hacia el origen étnico-racial afrodescendiente a cobrança pelo respeito, a proteção, a promoção de práticas de medicina tradicional ancestral do povo negro, bem como a sua religiosidade. Implementar as políticas institucionais devidas para garantizar o exercício pleno do direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado a las comunidades afrodescendientes en consonancia con el principio de la libre determinación. Macalino política para posar a más gente prieto que no te posa, para más gente que está viviendo de calle, para más gente que tu gente ajusta tierra asunto mucho, para más gente que se va para otro paraje, para más gente desplazada, así que educación cultura ascenda fático abuelo.